विरमनलाचे गुरुदर्शन Здравейте на всички! Ние се намираме в Поморие и продължаваме да възстановяваме ритуалите, които се наложи да изтрием. Като сега вече ритуалите са авторски, няма кой да претендира за тях. Затова, ако човек иска да бъде независим, не разчита на други хора, а разчита на себе си. И тогава си е сам господар и прави каквото си иска. Никой няма право да му казва какво да прави и как да го прави. Но дори да се появи някой такъв, можем да го пратим на три букви. Както викат руснаците. Нали, започва с Х и завършва на И кратко. Всички се сещат. И така, днес ще направим ритуал за сватба, като този път, като в Крайморие, мина ято лебеди, което означава, че ще бъде успешен и ще има много сватби. Аз съм събрала стари знания от стари... И тук пак нали, се показва, че има много негатив. Така. Това са свещите, които чистят негатива от семейното щастие, нашето и на нашите родове. И тъй като това е една сфера, която е много зле, трудно се чисти като цяло. Ето така, да го закрепим и даже ме накапа. Значи тук има врагове, които са правили за самота на нас и на нашите родове и се опитват да хапят но ние ще ги захапим както трябва. Ще гризна дръвцето качествено.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 Платено истина за клето. Анулират всички договори с зли сили, които са били изключвани някога в миналото, настоящето и бъдещето, от нас или хората в нашите родове. Изцяло ни се освобождава матрицата от слугите на злото. Отменят всички обети, които са били давани някога, в миналото, настоящето и бъдещето от нас или хората в нашите родове. Изцяло ни се примахват последствията от тези обети, както и последствията от тяхното неспазване. Анулира се ложния контракт МАК, активира се истинския контракт МАК и ние излизаме от състоянието жертва, поемаме отговорност за живота си, като изцяло ни се възстановява пряката връзка с Бога. Анулира се ложния контракт жрица, активира се истинския контракт жрица и се възстановява мъжката и женската щастлива съдба, мъжкото и женското божествено начало, семейното щастие, благополучието и просперитета. Анулират се всички ложни контракти с дяволсата, най нишия страва и е, се затварят всички негативни портали и се примахва структурата зелен змей, както всички си възможни други структури, които отговарят за вредните навици. Примахва се майчино проклятие, бащино проклятие, родово проклятие, печат на бедност, печат длъжник, печат предателство, метка на ангела на смъртта, печат откупник, печат наказана душа, печат адово колело, печат изгоя, печат на самота, виковуха, черна метка и на разруха, черна вдовица, черен влал, черен покров, мъртвешки савани. Се примахва ключова родова порча, ключова семейна порча, ключова лична порча ключово родово проклятие, ключово семейно проклятие, ключово лично проклятие. И се възстановяват връзките на целия род, всички членове на рода с Твореца, с висшите сили, с ангелите, архангелите, хранителите, пазителите, всички духове на любовта и активираме заземлението и слива на всички негатив земята. Сброс на всички негатив земята, родов, личен и кърмичен, от всички членове на рода, от родовата матрица, от родовата душа и се изцелява целият род на всички нива, във всички колена, във всички жития, бития, времена, измирени от всевъзможни проклятия за унищожение на рода, проклятия за бедност и нищета, проклятия за самота и всевъзможни други проклятия. И се примахва всичкия си възможен негатив. Магичен, енерген, психологичен, емоционален, кармичен, духовен, душевен – родов, семен, физичен негатив, всевъзможни импринти, импланти, чипове, всевъзможни внушения, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни, обществени, догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценарии. И се унищожават всички черномагични защити, подписи, печати, имена на черни магове и практици. Се примахва всичкото си възможно и съществуващо негативно кълдаслови, дасловит, масло, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни порчи, проклятия, комуникация с глас, завист, злост, слова, дела, мисли, всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и происход от всички си възможни източници. Примахнах всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери, аспекти на нашия живот. Изцяло ни се отвориха пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация. Сброс на всички негатив, контейнер номер едно, родов, личен и кърмичен, от всички членове на рода, от родовата матрица, от родовата душа. Всички негатив от нас излиза и безвъзвратно и леко при всички всевъзможни защити на враговете ни влиза и остава завинаги там. Истина заклето, благодаря. Този ритуал е необходимо, когато го гледате, да си приготвите чашка вода, в нея да ръсните малко захар и също пръстен. Като този пръстен можете да го заредите за себе си или за свой близки, който не иска да носи пръстен на ръцете, може да си го носи на врата, на медальонче или в портмоне или някъде, където е близко до него или да си го сложи във възглавницата, за да може да работи този пръстен. Това е годежен пръстен и аз тук си приготвям един пръстен от моята ръка. Той по принцип ми е сватбения пръстен. Нали, правила съм с колена ритуал за омъжване за самата себе си. Сега ще го зареда. Нали, за самия ритуал ще го използваме. За този ритуал използваме всички богове на любовта, както и славянския бог Велес. Така приготвям тук пръстена и започваме. Не две свещи приплитам, а две съдби в едно приплитам. За сватба и щастлив семейен живот. Боговете извиквам, вратата на рая отварям и най-добрият партньор за, кажете своето име. както и тези, които искате да ожените, нали, техните имена. Призовавам пътищата, и един към друг отварям препятствията, отстранявам и сливам душите, сърцата и съдбите им в щастлива, любовна, сбъдната мечта. Както лебедите се обичат и не могат един без друг, така и кажете своето име и нейния съпруг да се обичат, да се почитат, да живеят във вярност до гроб, да живеят богато честито, да им се родят здрави деца, да се радват после на внуци, да им процъфтява рода. Не две свещи приплитам, а две съдби в едно приплитам. За сватба и щастлив семен живот. Боговете извиквам, вратата на рая отварям и най-добрият партньор за кажете своето име или човек, който искате да ожените. Призовавам пътищата им един към друг отварям, препятствията отстранявам и сливам душите, сърцата и съдбите им щастлива любовна с бъдната мечта. Както лебедите се обичат и не могат един без друг, така и кажете емито, и нейния съпруг да се обичат, да се почитат, да живеят във вярност до гроб, да живеят богато, честито, да им се родят здрави деца, да се радват после и на внуци, да им процъфтява рода. Не две свещи приплитам, а две съдби в едно приплитам за сватба и щастлив си мен живот. Боговете извиквам, вратата на рая отварям и най-добрият партньор за кажете своето име или името на този, който искате да ожените. Призовавам пътищата им един към друг. Отварям препятствията, отстранявам и сливам душите, сърцата и съдбите им. Щастлива любовна, сбъдната мечта. Както лебедите се обичат и не могат един без друг, така и, кажете името, и нейният съпруг да се обичат, да се почитат, да живеят във вярност до гроб, да живеят богато, честито, да им се родят здрави деца, да се радват после и на внуци, да им процъфтява рода. И към, тези, към тази свеж приплитам зелена свеж за бирикет, Така. Вие няма нужда да слагате свещите във водата. Нали, това е тук за ритуала. Аз ще ги закрепя. имитирали булчинско бул на булка. Така, свещите, както винаги имаме препятствия в изпълнението. Така, е така ги слагам и запалваме. След това тази вода, която държите, пиете три глътки от нея. Тези, които сме тук, я пличкаме след това пред себе си да ни върви по вода. Любовна вода се нарича. А тези, които си от дома, отварят вратата и пличкат пред вратата съответната вода. И така, започваме Пуснете си сега пръстените във водата. Пръстен във водата хвърлям, магически думи изричам, за да ви намери този, който ви от боговете отреден, с вас да бъде съединен. Ръката и сърцето си да ви предложи, да ви отнесе в брачното ложе, да имате сватба и много деца и да сте щастливи до смъртта. Пръстен във водата хвърлям, магически думи изричам, за да, за изричам, за да ви намери този, който ви от боговете отреден с вас да бъде съединен, ръката и сърцето си да ви предложи, да ви отнесе в брашното ложе, да имате сватба и много деца и да сте щастливи до смъртта. Пръстен във водата хвърлям, магически думи изричам, да ви намери този, който ви от боговете отреден, с вас да бъде съединен, ръката и сърцето си да ви предложи, да ви отнесе в брачното ложе, да имате сватба и много деца и да сте щастливи до смъртта. Пръстен във водата хвърлям, магически думи изричам, да ви намери този, който ви от боговете отреден, с вас да бъде съединен, ръката и сърцето си да ви предложи, да ви отнесе в брачното ложе, да имате сватба и много деца и да сте щастливи до смъртта. Пръстен във водата хвърлям, магически думи изричам, за да ви намери този, който ви от боговете отреден, с вас да бъде съединен, ръката и сърцето си да ви предложи, да ви отнесе в брачното ложе, да имате сватба и много деца и да сте щастливи до смъртта пръстен във водата хвърлям, магически думи изричам, за да ви намери този, който ви от боговете отреден, с вас да бъде съединен ръката и сърцето си, да ви предложи, да ви отнесе брачното ложе, да имате сватба и много деца и да сте щастливи до смъртта. Пръстен във водата хвърлям, магически думи изричам, за да ви намери този, който ви от боговете отреден, с вас да бъде съединен. Ръката и сърцето си да ви предложи, да ви отнесе в брачното ложе, да имате сватба и много деца и да сте щастливи до смъртта. Венчавам божествените мъжко и женско начало на, кажете своето име. Или името на този, който искате да се ожени. Свещен Божествен съюз. Примахвам всякакви обиди и негативни програми. Отварям пътя за щастлив любовен живот. Да се обичат и да се почитат, да си верни до гроб, да се уважават и да се зачитат, да си делят и последния грош. Сливат се двете начала в един свещен съюз, изчезват негативни влияния, порч, проклятия, тежък груз. Отстраняват се трети лица, зависници и конкуренти всякакви, които биха попречили на този свещен съюз. Боговете дават благословия, влизат в вселенската любов, този съюз става нерушим за зложелател и враг. Отваря се рога на изобилието над главите на влюбените, души, обречени са да са богати и честити до дълбоки старини. Мъжът обожава жена си, носи я на ръце, единствена тя живее във вярното му добро сърце. Жената обожава мъжа си, обгрижва го с много любов, здрави деца му ражда, създава най-красивия възможен дом. Търпезът им прилива от ястие всякакви блага, двамата охолно и щастливо живеят, душа в душа, чак до смъртта. Венчавам божествените мъжко и женско начало на кажете своето име или името на този, който искате да се ожени. свещен божествен съюз. Примахвам всякакви обиди и негативни програми. Отварям пътя за щастлив любовен живот. Да се обичат и да се почитат, да си верни до гроб. Да се уважават и да се зачитат, да си делят и последния грош. Сливат се двете начала в един свещен съюз. Изчезват негативни влияния, порче, проклятия, тежък груз. Отстраняват се трети лица, завистници и конкуренти всякакви, които бих попречили на този свещен съюз. Боговете дават благословия, влизат в вселенската любов. Този съюз става нерушим за зложелател и враг. Отваря се рога на изобилието над главите на влюбените души. Обречени са да са богати и честити до дълбоки старини. Мъжа обожава жена си, носи я на ръце. Единствена тя живее във вярното му добро сърце. Жената обожава мъжа си, обгрижва го с много любов. Здрави деца му ражда, най възможен, създава най-красивия възможен дом. Трапезата им прилива от ястие всякакви блага, двамата охолно и щастливо живеят, душа в душа, чак до смъртта. Бож... Венчавам божествените мъжко и женско начало на, кажете своето име или името на този, който искате да се ожени. В свещен божествен съюз примахвам всякакви обиди, негативни програми, отварям пъти за щастлив любовен живот. Да се обичат и да се почитат, да са си верни до гроб, да се уважават и да се зачитат, да се делят и последния грош. Сливат се двете начала в един свещен съюз, Изчезват негативни влияния, порчи, проклятия, тежък груз. Отстраняват се трети лица, завистници, конкуренти всякакви, които биха попречили на този свещен съюз. Боговете дават благословия, влизат в вселенската любов. Този съюз става нерушим за зложелател и враг. Отваря се рога на изобилието над главите на влюбените души. Обречени са да са богати и честити до дълбоки старини. Мъжа обожава жена си, носи я на ръце, единствено тя живее във вярното му добро сърце. Жената обожава мъжа си, обгрижва го с много любов, здрави деца моражда създава най-красивия възможен дом. Трапезата им прилива от ястия и всякакви блага. Двамата охолно и щастливо живеят, душа в душа, чак до смъртта. Винчавам божествените мъжко и женско начало на, кажете името. свещен божествен съюз. Примахвам всякакви обиди и негативни програми. Отварям пъти за щастлив любовен живот. Да се обичат и да се почитат, да са си верни до гроб, да се уважават и да се зачитат, да се делят и последния грош. Сливат се двете начала в единен свещен съюз, изчезват негативни влияния, порчи, проклятия, тежък груз. Отстраняват се трети лица, зависници и конкуренти всякакви, които биха попречили на този свещен съюз. Боговете дават благословия, влизат в вселенската любов, този съюз става нерушим за зложелател и враг. Отваря се рога на изобилието над главите на влюбените души, обречени са да са богати и честити до дълбоки старини. Мъжа обожава жена си, носи я на ръце, единствена тя живее във вярното му добро сърце. Жената обожава мъжа си, обгрижва го с много любов, здрави деца му ражда, създава най-красивия от възможен дом. Трапезът им прилива от ясти всякакви благи, блага, Двамата охолно и щастливо живеят душа в душа, чак до смъртта. Венчавам божествените мъжко и женско начало на, кажете името, свещен божествен съюз, примахвам всякакви обиди и негативни програми. Отварям пъти за щастлив любовен живот. Да се обичат и да се почитат, да са си верни до гроб, да се уважават и да се зачитат, да си делят и последния грош. Сливат се двете начала в единен свещен съюз, изчезват негативни влияния, порчи, проклятия, тежък груз. Отстраняват се трети лица, зависници и конкуренти всякакви, които биха попречили на този свещен съюз. Боговете дават благословия, влизат в вселенската любов. Този съюз става нерушим за жължилата ви враг. Отваря се рога на изобилието над главите на влюбените души. Обречени са да са богати и честити до дълбоки старини. Мъжа обожава Жена си носи я на ръце, единствена тя живее във вярното му добро сърце. Жената обожава мъжа си, обгрижва го с много любов, здрави деца му ражда, създава най-красивия възможен дом. Трапезът им прилива от ястия всякакви блага, двамата охолно и щастливо живеят, душа в душа, чак до смъртта. Венчавам божествените мъжко и женско начало на, кажете името, свещен божествен съюз, примахвам всякакви обиди, негативни програми, отварям пътен, за щастлив любовен живот да се обичат и да се почитат, да са си верни до гроб, да се уважават и да се зачитат, да се делят и последния грош. Сливат се двете начала в един свещен съюз, изчезват негативни влияния, порчи, проклятия, тежък груз. Остраняват се трети лица, зависници и конкуренти всякакви, които биха попречили на този свещен съюз. Боговете дават благословия, влизат в вселенската любов, този съюз става нерушим за зложелател и враг. Отваря се рога на изобилието над главите на влюбените души. Обречени са да са богати, честити до дълбоки старини. Мъжа обожава жена си, носи я на ръце, единствена тя живее във вярното му добро сърце. Жената обожава мъжа си, обгрижва го с много любов, здрави деца му ражда, създава най-красивия възможен дом. Трапезата им прилива от ястие всякакви блага, двамата уховно и щастливо живее, душа в душа, чак до смъртта. Венчавам божествените мъжко и женско начало на, кажете името. Свещен божествен съюз, примахвам всякакви обиди, негативни програми, отварям пътя за щастлив любовен живот. Да се обичат и да се почитат, да са си верни до гроб, да се уважават и да се зачитат, да се делят и последния грош. Сливат се двете начала в един свещен съюз, изчезват негативни влияния, поръч проклятия, тежа груз. Отстраняват се трети лица, завистници, конкуренти всякакви, които биха попречили на този свещен съюз. Боговете дават благословия, влизат в вселенската любов, този съюз става нерушим за зложилател и враг. Отваря се рога на изобилието над главите на влюбените души, обречени са да са богати и честити до дълбоки старини. Мъжа обожава жена си, носи я на ръце, единствена тя живее в вярното му добро сърце. Жената обожава мъжа си, обгрижва го с много любов, здрави деца му ражда, създава най-красивия възможен дом. Трапезата им прилива от ястие всякакви блага, двамата охолно и щастливо живеят, душа в душа, чак до смъртта. Велики Татко Велес, господар на пътищата и съдбите, към теб се обръщам, за помощ и те пригръщам. Ти си навсякъде, всичко знаеш и видаеш, съдбите ни преплиташ и направляваш в нужното русло и на, благодарение на теб се радваме, на богатство и всякакво добро. Сплети, Велики Татко, моята съдба с юнак отважен, юнак или мома, юнак отважен, който ти ми избереш и на теб разчитам по най-бързия начин при мене да го доведеш да е умен и красив, с добро сърце и вярна душа, да е свободен и да не е горделив, да е смел, а не страхлив, да е работен и да има златни ръце, да има дом и пълни с злато джубове, да ми харесва и да прилича на мен, да е този идеалния, който е за мен е роден, да ме почита и да ме обича от сърце, да ми е верен и да ме носи на ръце, в главата му да има семейен устой, в дома му да има порядък, покой, в делата да е успешен, а в любовта безгрешен да си напасна двата рода, да се радва за нас родата и народа. Велести този съюз благослови да сме заедно и щастливи до сетните си дни. Пътищата се отварят, всички препятствия се изгарят, жених към невестата пристига, бърза, не ходи, хвърчи пръстина да й подари сърцето си във вярност да врече, а в дома си булка да внесе. Велес, съюз за благославия, защита поставя, никой този съюз да не може да разруши, да живеят младите честито и богато до сетните си дни. Истина! Този ритуал може да се гледа и от хора, които са семейни. Тези, които са семейни, гледат този ритуал 7 дена осъзнато за възраждане на любовта, страстта в семейството. А тези, които искат да се омъжат или да се оженят, гледат осъзнато 13 дена. И сега този пръстен си го вадите от водата, слагате си го на безименния пръст, на лявата ръка. Слагаме си го. Аз заради вас зорлим ще се ожена. <laughs> ще се омъжа по-точно. Представете ли си каква сватба ще е? Валкирийска. Половин България на нея. <laughs> Мина открито ще бъде. Слагаме си пръстена или на ръката, или който не иска да си го носи на синджирче, в портмонето или във възглавницата да спи на него. Водичката отпиваме три глътки, който е тук, я пличка пред себе си, нали, за да му върви, нали, трябва да се изправите, нали, да пличнете на пътя си, а тези, които са вкъщи, отварят вратата, я пличкат пред вратата, да може най-добрия юнак или мома да мине през тази врата. Това беше от мен и от нас и до нови срещи. Чао, чао!